こんばんは、サムです。え、髪型変。ん。ん。でも、変。サムです。みちとです。 <laughs> はい。 えー、っとね僕たちまあ何々する時はこれをやらなきゃダメだとかさあるいは、ね、やっちゃいけないとか、うんうん自分にとってダメなことそうそうなんかマイルールみたいなやつねそうそうそうまあライブとか今までの動画の中でもちょこちょこっと言ってるんだけど今日はちょっとねディープな感じでうんそうだね、うん、はい はい、やってみようかなと思いますはいじゃあ早速始めましょうじゃあねまあみみんなそうだと思うんだけどさあのお布団とかベッドに入る前は必ずお風呂に入らないと入れないのよ、うん、うんうん、なんかもう汚いんじゃない <laughs> まあ自分の体なんだけどやっぱり外で働いてきてさ汗かいたり ホコリがついてたり変な菌とかついてたりするかもしれないじゃんうんうんうん、だからねもう絶対お風呂シャワーの後じゃないともう入れないの、うんうん、ベッドの中にね、うん、アメリカかヨーロッパの人だったら朝シャワーの人が結構多いんです夜帰ってきてそのままはなんか寝るベッドに入って寝るっていうのが結構こうういような人が結構多いんですね、はい あ申し訳ないけどそれできない <laughs> えっとね基本は、うん、夜寝る前と朝起きた時にシャワー浴びないともうダメなのはい同じです朝と晩も昔リチャード夜だけだったよねそうだったね、でも今はサムの色に染まっちゃって <laughs> 色に染まっちゃって <laughs> そう朝はねなんていうんだろうシャワー浴びないと一日が始まらない感じするの うん、なんか頭も起きないしさシャワー浴びないと、でシャワー浴びてなんかシャキッとさせるのうん、うんうん、僕だったらちょっと朝シャワー浴びてそれからまあボディソップのいい匂いで一日リフレッシュって感じで仕事にね、うん、行くっていうのが好きです。あ、そうだよね、うん、例えば夏場夏場とかだとさ シャワー浴びてすぐ外出するじゃない、うん、意味ねえとかと思う <laughs> すぐ汗かいちゃうからね、うん、はいでもまあ夏だったら多分1日3回シャワー基本入りたいけどね昼はもう無理だもんねうんそうだね、うん、はいあ僕の方はどうしてもダメなものはヘビです多分ね結構位置悪くてね 結構なんかヘビの画像とか見せたがるからすごく気分悪くなるんです <laughs> 意地悪いはい意地悪ですはいだから子供の時ね教科書の中にヘビヘビの写真があったら必ずシールで貼るし、うん、それからまあ今テレビね 見ながらなんか妹さんの気持ちあすごくわかりますいてきよね妹さんねこの写写真さえ見れないっていうのは本当に言いたいことわかりますそれってさ物心ついた時からそうだねなぜかダメなの本当に見るのもダメリチャードの前世で何かあったのかしらどうだろう なるね <laughs> もう今もダメだよねダメなんねじゃあサムがさヘビをペットにしたいって言ったらどうするそれはまず多分名残あってから決めましょうね無理だと思いますおとなしいヘビでも無理無理無理ペット用のヘビだね無理無理無理トカゲ無理サム動物好きでしょ、うん、でも爬虫類も好きなの いや特に好きっていうわけではないけど興味はあるえ無理です <laughs> トカゲとかヘビとかペット本当に無理ですもう内とか外関係なく素足が苦手、うんうん、なのでお風呂入る以外はずっと靴下履いてる、うんうん、寝る時も、うん、なんでだろう夏ね暑くて、すごく暑くて寒もう 必ず靴下履いて寝るんだよね、うん、夏もそれその暑さ大丈夫っていつも不思議に思うんだけど暑いよだけど大丈夫 <laughs> すごく暑い、ね、暑いって言いながらくっそ暑いけどなんだろう自分でも不思議 <laughs> あとね冬の電車もなんかすごい暑いでしょ暖房で 福井の電車それから死ぬ暑すぎるで汗だらだらなのにそのジャケットあるいはコートをね脱がない脱がないそれは本当にまた不思議です温度差で風邪ひきそうな感じするのまあそれは分かります、うん、暑いよね冬の電車ねあの満員電車ねでもさその逆にその暑さで、うん それ外出たらそ冬ですごく外余計に寒くなるんじゃん寒いんじゃん、うん、涼しい風邪ひきそうで感じするんだけどその電車の中で汗かいてそれから電車を出た途端ね、うん、寒くない寒いでしょうその時はねむっちゃ涼しいああってなるだって電車の暑いんだもん不思議ですこの人不思議ちゃんです不思議です <laughs> はいじゃあ次次は僕の方なんですけど僕は実は湿気ダメなんですだからあのお風呂場ね濡れているお風呂場は、はい、濡れているお風呂場はダメなんです、うん、ちょっとおかしいよね例えばさ、うん、部屋、うん、あの梅雨の時とかさ、うん、夏湿気が多い時に、除湿 女子好きつけると文句言うよね今日雨降ってないしってあでそうそう雨イコール湿気だもんねリチャードそうそうそうだからねすごくいい天気でも湿気はあるのよだから、うん、雨ね大嫌いって書いてあるんですそれ言われてもわからないです今知りましたけどとりあえず湿気嫌い、うん、あと雨の嫌いですなんか湿気だったな晴天の湿気はどうなの、うん、それはめちゃくちゃいい天気なのに湿気が高い夏 こに立ってさなんかさなんかさ晴れてると晴れてるとさ、うん、そうそうそう湿気があまりないっていう意味ですはい、湿気本当はあるんだけどねいい天気でもねあるねあるかもしれないけどはいじゃあ次に行きましょうえー、っとねサムはコーヒーがないとダメですうん もう最低1日1つ1杯飲まないともうイライライライラすダメその感覚あんまりわからないですけどなんでなんでコーヒー好きだからもうカフェイン中毒に入ってるのかしらああそれは中毒っていう症状だよねもうコーヒーはダメだね飲まないと <laughs> でもまあでも僕もコーヒー好きなんですねあのコーヒーのその入れたばかり でもコーヒーのいい匂いが好きです、昔コーヒー一切飲まなかったよねえ飲まなかったっけサンバでお染まってますそれは言える言える言えると思います、うん、皆さんも付き合い出した頃って絶対飲まなかったもん怖いな全部サムの色に染まっちゃってるって感じそう、うん でも俺の色に染まっちゃってるのもあるよね今気持ち悪い気持ち悪いシャラ野菜食べるようになったよね野菜食べるようになったね、うん、昔ね一切ね食べなかったんですねもう肉だけ肉が甘いもの、うん、なんか、うん、なんて言うんだろう、うん野菜なんで好きじゃなかったの嫌いっていうわけではなかったよ、うん ただなんなんて言うんだろう昔からこうジャンキーフードみたいなのが好きだったうんジャンクもね <laughs> 今でもなんかねそういうの好きじゃない自分どう <laughs> もなんかポテチよねクソ食いだった <laughs> クソ食いやけ食いねやけ食いですちょっとイライラするとね何十枚同時に口に入れたって感じ それは大げさ23枚 <laughs> そんなことないそんなにお口大きくないですすごくあの動画撮ってやりますので、まあ、今度ね皆さんにお見せします証拠を残ってますよ10枚です10枚そんなもん56枚かな56枚最低でも4枚いやせめて6枚って感じ僕 <laughs> は実はね 人混みそんなに、まあ、好きじゃないかもしれないですああそうだね、うん、そうそう人がすごく多くなると少しイライラするかもしれないすぐイライラしても帰ろう帰ろうってなっちゃわない人が多いところね多分ね自分がすごく周りの人ねに気を使うタイプだからえだってえどういうふうに気使うのいやいやとりあえず それは関係ないですねでも人すごくたくさんいる時に、うん、パーティーもそうですけどあの、うん、そう時々ねどうすればいいか分かんないって感じやるんですね例えばどのぐらい人例えばパーティーの中に10人だったら、うん、どのぐらいに、ね、この人この人この人どのぐらいね話せばいいかちょっと分からないんですえ、みんなの会話の中に入っていけばいいだけの話じゃないそっか でも話しかけるんじゃなくて会話に入っていけばいいのよだから人混みそなに好きじゃないっていう感じですねうんサボは人混み好きですかんか好きとか嫌いとかじゃなくて気にはならないただ満員電車は嫌い そうね満員電車、まあまあ、好きな人そんなにいないかもしれないんですけど、うん、でも空いてる時もさもねせ席あっても座らないですよね、うん、座らないから、うん、あれなんでだと思うんだよねまあこれライブとかでもね言ってるんだけど例えば知らない人とさこうやってひつで座るのが嫌なの <laughs> あでもさこれイケメンだったら考える <laughs> イケメンだったらわざわざさ揺れるたんびにこうやるかもしれないしこいつ本当に下心そう人人を見てからするわけうん僕はそんなに気にしない、でも基本でもイケメンであろうが何だろうがなんかなんか嫌で僕も実は 絞るんですけどでも隣の人に絶対当たらないようにする例えばここうやってこんに体でっかいのにそう自分はこれ体は結構大きいですけどでも結構こういうふうに当たらないようにするあるいはこうわざと前のように少し座るあこの姿よく見るそうそうそう当たらないようにする、でもこうやってやってるけどさあなた気がついたら寝てるのこういうふうに寝てるこうやって寝てるかとこで って寝てるかどっちか <laughs> こいつそれぞれ3つこれ出しましたねうん 3, つ3つちゃんと言ったかなはいじゃあおさらいで何ダメですか1番1番、うん、えー、っとえっとシャワーを浴びないで布団とかベッドに入るのは嫌です嫌ですはい次 お風呂以外はもう絶対靴下履かないと落ち着かないですはい次あとは毎日コーヒー飲まないと生きていけませんはい僕の方は、うん、えっ、ー、とヘビはダメです可愛いです <laughs> 次えっ、ー、と死刑と雨はダメなんです自分もダメです ですそれから最後は人混みダメなんです、はい、気にならないですうん、気になるのにあの満員電車がねはい、じゃあとりあえずこの辺で <laughs> もう終わりですかはい早いっすね、はい、皆さんね、うん、もしね自分にとってダメなことがあればあこれもいろんな人の聞きたいねそうそうそうコメントで教えてください、うん、ぜひお願いします、知らせて教えてくださいはい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 ないよ全然なんかなんで <laughs> なんとかしたでしょじゃあワックスつけてる